皆さんこんにちは。FTK ナイトニュースです。今日は FTK 総合人間的生存チャンネルにおける投稿動画に関する条例を定めました。 FTK 総合人間的生存チャンネルは、新鋭動画様、テレビ朝日様、小学館様の著作物に関連する動画を削除するとともに、今後一切投稿しないことを定めました。この条例を定めた経緯は、ドラえもんのお約束を大量投稿した人物がいました。 彼のチャンネル登録者数を YouTube のバグが発生した時に見たのですが、1000人を超えていました。しかし、彼のチャンネルは新鋭動画用によって著作権侵害で削除されてしまい、さらに、とある人物は、 ドラえもんの声真似をしながらゲーム実況しているチャンネルを運営していました。彼の場合、小学館様によってチャンネルを削除された。これらの事件が起きたことです。以上で、経緯に関する説明を終了します。大人気で、 最盛期にはチャンネル内のランキングで1位を果たした動画もありましたが、少しでも、チャンネルの安全性を保つために削除させていただきました。今後投稿動画のリクエストをされる方がいましたら、この条例を忘れなく。続いて質問コーナーです。 いくつか質問を紹介していこうと思います。一つ目の質問は、あ、い、す、た、で、に、い、こ、う、です。これに対して FTK ワード、こ、に、と述べています。続いて二つ目の質問です。春は好きですか です。これに対して FTK は誕生日が春なので好きです。しかし、他の面では夏の方が好きです。と述べています。続いて3つ目の質問です。本音と建前を使い分けますかです。これに対して FTK は あんまり使い分けてないです。唯一使い分けているのは、あまり批判しないことです。批判希望者以外、と述べています。続いて4つ目の質問です。ゆきち、手元に何枚ありますかです。これに対して FTK はいろいろ理由があって0枚です。 と述べています。続いて5つ目の質問です。安倍総理や政府や芸能人、ゲイの女性レスラーも含む、絵のひどい批判を安 NS a u 彼氏、二十歳、がいます。レスラーのことがニュースになった時は死んでよかったって思うは W と言って彼のことが本当に嫌になり、 言っても治りそうにないため、別れようかと思っています。別れるときは、傷つけまいときを使って言わずに、ズバッと嫌いになったから別れたいと言った方が良いでしょうか。です。これに対して FTK は、簡単に言っていいのかわかりませんが、 そんな貸す人間にははっきり言った方がいいと思います。と述べています。続いて6つ目の質問です。最近テンションが上がったことを教えてください。です。これに対して FTK は、毎日3食ご飯が食べれて幸せです。 と述べています。続いて7つ目の質問です。毎日続いている習慣は何ですかです。これに対して FTK は動画作成です。と述べています。続いて8つ目の質問です。スマホを見ずに目的地にたどり着くことってできます。です。 これに対して FTK は、場所によりますが、ほとんどはおそらく無理だと思います。というか、スマホじゃなくて親に頼っています。と述べています。続いて9つ目の質問です。自掃除は綿棒、耳かき、です。これに対して FTK は両方。 と述べています。続いて10つ目の質問です。別れた恋人を早く忘れるにはどうしたらいいですかです。これに対して FTK は3つのことを同時に考えましょう。例えば、別れた恋人のことをどうしても考えてしまうのであれば、 その状態で好きな曲の歌詞を思い出してみましょう。さらにその状態のまま、漫才を哲学的に考えてみるのはどうでしょうかと述べています。続いて11個目の質問です。ふと思う自分の可愛いところは、です。これに対して FTK はないです。 と述べています。続いて12個目の質問です。何でも買ってあげるけど何欲しいです。これに対して FTK はあなたに与えるための名誉をください。と述べています。続いて13個目の質問です。1年後にはどうなっていたいですか これに対して FTK はあくまでも理想であり、夢ではありますが、偏差値を思いっきり上げて、志望高校も見つけたいです。と述べています。続いて14個目の質問です。今までで一番の謝罪って何ですかです。 これに対して安倍総理大臣のことだと思った FTK は誰のことですかと述べています。続いて15個目の質問です。小さい頃よく遊んでいたおもちゃといえば、です。これに対して FTK は仮面ライダーの人形、ミニカーといったところです。 と述べています。続いて16個目の質問です。イライラしてどうしようもない時はどうしていますかです。これに対して FTK は寝ます。と述べています。続いて17個目の質問です。ボールペンとシャーペン、どっちが書きやすいですかです。 これに対して FTK は鉛筆が一番書きやすいです。と述べています。